música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Início na voz. Senta no vivo. Senta, por favor atrasado na festinha que rolou Ela só pedindo tapa e eu para de caô Levei ela pro barraco e mostrei o meu malote Vai descendo, vai subindo no cano da minha Glock Vai descendo, vai subindo no cano da minha Glock Brota aqui no meu barraco e dá uma sentada forte Senta por favor, senta por favor Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta quatro, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro, com esse gingado, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro, com esse gingado. Senta, vivo, que rolou Ela só pedindo tapa e eu para de caô Levei ela pro barraco e mostrei o meu malote Vai descendo, vai subindo no cano da minha Glock Vai descendo, vai subindo no cano da minha Glock Bota aqui no meu barraco e dá uma sentada forte Senta por favor, senta por favor Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta Também de quatro, de quatro, de quatro, de quatro quatro, de quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro com esse gingado, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro com esse gingado. Senta, por favor.